ассалаумағалейкум қазақ елі мен әбдіманапов мейірхан сапақұлы ә, жазықсыз сотталып отырған азаматтарды түрмеден арашалап қалудың бірден бір амалы онсыз біз ешқандай ана тірлікті жасауға мүмкіндігіміз жоқ өз өзімізді ә, кінәлап отырамыз олардың әрбір отырған күні кінәсіз отырғандығы бәрімізге сын болады ал оны Э, бірден бір э, арашалап шығарып алудың э, бірақ жолы бар оны мен талай рет айтып келем, бірақ оны әлі көпшілік белсенділердің өздері құлаққа ілмейді соған мән бермейді соған мен бір жағы ана кімдерге де таңғаламын ана соны түсіндірме жұмыстарын жүргізбейтін мысалға құқық қорғаушыларға Э, мен бірінші талап ететінім э, осы э, барлық белсенділерді айыптап отырғандары есіл аудандық сотының шешіміне негізделген ғой сол есіл аудандық сотының шешімін мен не үшін талап етемін соны жариялатуын және оған құқықтық баға беруін онсыз бірде бір белсендіні біз ақтап ала алмаймыз соны неге әлі күнге дейін соны ә, мына құқық қорғаушылар ә, түсіндірмейді сондай не жүргізбейді мен соған таң қалам, не себепте деймін мысалға ол міндетті түрде құқықтық баға берілу керек ә, біріншіден ол жариялану керек екіншіден ол құқықтық баға берілу керек онсыз ешқандай ана бірде бір э, біздің белсендіні біз түрмеден суырып ала алмаймыз соны баяғыда түсінетін уақыт болды соны түсіндіру де керек ә, мен соған шақырамын де бүгінгі менің осы нем тікелей ә, былайша кімге бағытталады ә, менің осы обращение десе де болады Э, қазақстан республикасының президенті э, қасым жомарт тоқаевқа э, және жоғарғы палатаның төрағасы парламенттегі кім мәулен әшімбаевқа және төменгі палатаның төрағасы нұрлан нығматуллинге бағытталады оның себебі мен осы ә, тұлғаларды мемлекет басшысымен ана атқарушы заң шығарушы деген заң шығарушы биліктің басшыларынан осы заңсыздықтың ақа нүкте қоюды талап етемін оған нүкте қоюдың бірден бір жолы э, осы парламенттен есіл аудандық сотының шешіміне құқықтық баға бергізілуін талап етемін ол мысалға бірінші рет ә, ол есіл аудандық сотының шешімі 18 жылы 13 мамырда шыққан болатын ол двк-ға байланысты шыққан оларды экстремистік деп ұйым деп жариялағанда екінші мәрте ол 19 мамыр 20 жылы көше партиясын экстремистік ұйым деп жариялағанда тағы да шыққарған болатын сол шешім шыққаннан кейін 19 мамырдан кейін алты күннен кейін көше партиясын экстремистік ұйым деп жариялағаннан кейін көше партиясына қарсы тағы да бір мемлекеттік құжат қабылданды өзгертулер мен толықтырулар енгізілген ол ана әкімшілік құқық бұзу жөніндегі заңның 488 бабына көптеген толықтырулар енгізілген болатын ол бүкіл конституцияға қайшы ә, сондай заң қабылданған парламентпен ә, ол алтыншы ә, шақырылым парламентіне 19 25 мамыр 20 жылғы ол ана бүкіл адам құқығын аяққа таптайтын заң болатын бұрында ол жетісіп тұрған заң болмаған а бірақ э, жиырма бесінші мамырдан кейін ол мүлдем э, репрессивтік машинаның қол айналған заңға айналды ә, және де көше партиясын экстремистік ұйым деп жариялаған заң ол да мүлдем конституцияға да қайшы адам құқығын да аяққа таптауға ә, негізделген шешім шығарылған болатын ол бүкіл ана ә, біздің заңдарымыз бен конституциямызға кереғар сондай қабылданған шешім болатын оны мен тәптіш деп айтып жатпаймын оның заңсыздығы бәріне белгілі әрбір мысалға ә, сауатты деген кез келген заңгер оны Э, айта алады ол туралы адвокаттар да талай айтылды э, осы э, ең бұлардың негізгі сот процестері мына белсенділерге осы 20 он тоғызында қабылданған заң және 25-інде 19 тоғызында қабылданған шешім мамырдың 20 жылғы және 25-ші мамырда ана толықтырулар енгізілген 488 бапқа э, заңсыз шығарылған толықтырулар мүлдем ана біздің мемлекетті э, неден э, заң шеңберінен шығарып тастады десе де болады мына тамыздан бастап тамыздың 22-сінен бастап репрессивтік аппарат Э, жолға қойды э, содан бері мысалға э, бір жылдан асып кетті репрессивтік машина жұмыс жасағалы жүздеген қылмыстық істер қозғалды сол есіл аудандық сотының шешіміне негізделген не бойынша ол жарияланбаса да оны баспасөз бетінде жарияланған жоқ одан кейін ана интернетте ізденістегі э, поисковикте ешқандай не мәлімет жоқ жаңағы шешім туралы э, бірақ тек қана э, бас прокуратураның пресс релизінде айтылады да қойылады ол жарияланбағаннан кейін оны заң жүзінде қолдануға тергеушінің де хақысы жоқ прокурордың ондай нені істі сотқа жеткізуге ал ә, судьяның сондай істі қабылдау, ә, қабылдап алуға сот процесіне хақысы жоқ болса да осындай саяси тапсырысқа негізделген заңсыз шешім осы күнге дейін жұмыс жасап келе жатыр ең бас ең сорақысы ә, қазір ә, сол белсенділердің сегізіне нақты ана нелер ше, ә, э, бас бостандығынан айыру жазалары кесілді ә, жүз, ә, жүздеген белсенділер қорқытып үркітіліп істер сотқа жеткізілмесе де сондай істер ашылғаны анық оны 300-ден 500-ге дейін дейді әр жерде оны статистика жүргізген ешкім жоқ ал сотқа жеткізілгені 80-ге жуық іс сотқа жеткізіліп шартты түрде сотталғандар көп бір жыл бір жарым жыл екі жылға дейін шартты түрде сотталып көпшілігі неге нетіп жатыр не деуші еді пробациялық контрольға белгіленіп одан кейін 5 жылға дейін әлеуметтік желіге кіруге тыйым салынып жатыр және де Э, нелерге қатысуға ана митингілерге шерулерге немесе жиналыстарға қатысып өз пікірін білдіруге э, тыйым салу ол барып тұрған бассыздық э, қазақта ондай не болуы мүмкін емес бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ дейді хан болса да оның бетіне қасқайып қарап тұрады айтылатын қазақ бес жылға дейін тағы осы жаза біткеннен кейін бес жылға дейін тілдеріңді кесеміз деген ол ешбір неге заңға жатпайтын осындай ә, кереғар э, шешімдерге көнуге мүлде болмайды э, осы алдында кездесулерде осы айтылып еді мына көптеген ұйымдар қолдаған сияқты мысалға осы теріс шешімдерді соған біз қарсы жұмыс жасауымыз керек ол үшін бірінші кезекте мына парламенттен осы нақты парламенттен бүкіл депутаттардан біз осыны талап етуіміз керек бірінші кезекте осы есіл аудандық сотының шешімін баспасөз бетінде жариялатуын және оған құқықтық баға берілуін мен тағы түсіндіріп өтейін қазір көптеген белсенділер адасып жүр адасып ылғи талап ететіні белсенділерге ә, саяси тұтқындарға бостандық дейді а бостандықты біз қалай талап етеміз біріншіден ә, оларды қамауының заңсыздығын біз заң жүзінде алдарына апарып дәлелдеуіміз керек а, ол дәлелді болу үшін олар өздері шығарған заңға Э, өздері шығарған шешімге мысалға э, баға бергізу керек құқықтық баға берілуі керек тағы да бір адасатын нелер бар белсенділер бар э, олар ана оның керегіне құқықтық баға берудің керегіне ана европарламенттің несі резолюциясы бар соны орындаса жеткілікті дейтіндер де бар ол өте үлкен қателік э, евро парламенттің резолюциясы ол ешқандай заң емес ол тек қана ана ә, білдіретін ә, европарламенттің былайша айтқанда пікірі өздерінің пікірі біз ана көше партиясы қозғалысымен Э, ДВК қозғалысын экстремист деп санамаймыз біз олай санамаймыз оларды бейбіт үйім деп санаймыз деген ол э, ниет қана ол білдірген біздің парламентке үлгі ретінде ғана үлгі ол заң емес соны не қашан түсінеді адамдар олар э, оны орындайтын ол заң емес ол заң болу үшін сондай резолюцияны ә, кімдер біздің парламент өзі қабылдау керек соған құқықтық баға беру керек құқықтық баға беріп соның оң терісін ә, ана анықтап алу керек сонда барып ол заңдық күшіне енеді ана ә, есіл аудандық сотының шешіміне құқықтық баға беріп правовой оценка деген содан шығады ол құқықтық баға берілмейінше ана ненің күші жойылмайды сот шешімінің күші жойылмайды а европарламент оларға заң емес вот соны неге түсінбейді мына кейбіреулер ақмақ қылады э, біреу біліп э, біреу білмей соған жармасып алады европарламенттің Э, шығарған ана резолюциясы ол ешқандай заң емес соны баяғыда түсінетін уақыттарың болды оны талап етудің керек жоқ ол үлгі ол ана біздің депутаттарға үлгі а біз соны талап ету үшін олардан осындай нені талап етуіміз керек парламенттен оларға осы неге құқықтық баға берілуін талап ету керек соны жариялатып құқықтық баға берілу екінші кезекте ана президентті не үшін атап өттім мен алдында да мен бір немде осы шығарылған нем бар осы YouTube каналда президентке арналған ә, былайша айтқанда <coughs> өзімнің сөйлеген сөздерім ол ана 21 бірінші осы қазанның 21 бірі октябрьдің 21 бірі күні мына қазақстандағы ана э, не бар ғой ана ассамблея ә, қазақстан халықтарының ассамблеясы деген ұйым бар э, соның жиналысында қасым жомарт тоқаев өзінше бөсіп енді ондай сөзді президент сөйлейтін сөз емес а бірақ ауыздан шыққан сөз ол ана талай елге жетеді вот ол сол сөзінде э, біз ана бір керемет заң шығардық дейді мақтанып бөсіп сөйлеп кетті біз ана митингілер жайлы пикеттер жайлы демонстрациялар жайлы керемет бір заң шығардық дейді ә, тек қана ә, митингіге демонстрацияға шығу үшін рұқсат сұраудың керек жоқ тек қана ескерту жасасаң болды ал сол ескертудің өзін ана көптеген азаматтар соны не қылмайды орындамайды дейді сондай бөспе әңгіменің енді президенттің аузынан шығатын жөні жоқ ондай шығарма шықпау керек еді а бірақ айтылған сөз атылған оқпен тең дейді сол сөзіне жармасып ә, мен сол кезде де жауап бергенмін ә, ол ә, митингілерге демонстрацияға пикеттерге көптеген азаматтар ылғи не береді арыз берілген көптеген олардың барлығына ылғи әкімшілік тарапынан теріс жауап келеді рұқсат бермейді пандемияға сылтау қылады басқаны ананы мынаны ә, неше түрлі сылтау тапса да ешқашан рұқсат берілмейді осы мен білетін ә, екі жарым жылдың ішінде ә, тек қана рұқсат берген бірнеше ғана ә, митингіде өткізген оның өзін ана ә, евро ә, депутаттар алдында немесе басқа елдердің нелерінің алдында бір ә, көрсеткіш ретінде показуха ретінде осындай митингілер өткізеді э, оның өзін жарты кеш қылып соған ана э, біздің азаматтар жетіп сөз сөйлей бастаса оны өшіріп тастап микрофонды өшіріп тастап ә, э, митингіні уақытынан ая, бұрын аяқтап ә, сондай ә, жарты кеш ана митингілер рұқсат берген сыйды оның бәрі елге белгілі ә, э, мына тоқаев сол кезде тағы осы э, көпбалалы аналарды айыптап өзінше олар э, ана рұқсатсыз неге шықты демонстрация пикетке шықты соларға қорқытқансып мен солардың ісіне құқықтық э, баға бергізуді талап етемін деді былайша э, потребование правовой оценки деп орысша сөйлеген сөзінде ал енді міне сол президенттің сол сөзіне мен де жармасып отырмын ақыры э, ол сол кезде 488 бапты жер көкке мақта, жеткізбей мақтап отырды адам құқын аяққа таптайтын заңды ол жер көкке жеткізбей мақтап отырды сол себепте осы мәселені ақыры өзі көтерген екен 488-ге құқықтық бағаны талап етсін өзі болмаса өзігіне ана бағынышты кім бар біріншіден соған құқықтық баға беретін арнайы орган бар ол ана конституциялық кеңес бар ә, қасым жомарт тоқаев конституциялық кеңестен сол 488-ші әкімшілік құқық бұзу туралы заңға құқықтық баға берілуін талап етсін ә, оны парламенттен де талап етсін ол парламенттің де тікелей міндеті Э, сол парламент шығарған заң э, конституцияға қайшы заң э, адам құқығын аяққа таптайтын заң ол халықаралық конвенция адам құқын қорғау жөнінде оны қазақстан өкіметі мойындап парламент ратификация жасалған ол халықаралық конвенцияға адам құқы жөнінде сол себепті халықаралық сол заңды Э, несіне келтірсін э, халықаралық стандартқа келетіндей қылып э, сол заңсыздықты та баға берілсін сонда президенттің мойнында екі заңсыздықты мойнына ілеміз біріншіден өзі не қылған ана керемет бір қабылдаған заң неміз бар деген ана төрт жүз сексен сегізінші бапқа құқықтық баға бергізсін екіншіден есіл аудандық сотының 19 мамыр 20 жылғы және 13 март 18 жылғы есіл аудандық сотының шешімдеріне құқықтық баға бергізілсін құқықтық баға міндетті түрде сол бір есіл ә, соттың шешімі екіншісі ана қабылданған 488 заңға құқықтық баға бергісін конституциялық кеңестен де және парламенттен де солардың міндеті ал оған дейін бостан босқа заңсыз отырған азаматтар сол кезде ғана Э, босап шығуына ақталып шығуына барлығының мүмкіндігі туындайды сол заңсыз шешімнің негізінде шығарылған э, сот шешімдерінің бәрі заңсыз болып шыға келеді бірақ күннің ішінде соны түсініңдер көпшілік ал оған құқықтық баға беру президент пен парламенттің тікелей міндеті олар оған ә, міндетті түрде ә, құқықтық баға берілу, берілу керек соны біз талап етейік барлық саяси партиялар ұйымдар профсоюздар қай қайсысы болса да ә, басқа талаптардан бұрын бірінші осы талапты талап етсе деймін парламент пен президенттің алдынан есіл аудандық сотының шешіміне құқықтық баға берілу және ә, әкімшілік құқық бұзу туралы 488 баптың қа да ана құқықтық баға бергізілуін екеуі де конституцияға да қайшы екеуі де халықаралық адам құқы жөніндегі конвенцияға да қайшы ә, сол себепте екі сондай Э, заңсыз шешім мен заңсыз шығарылған заңдар э, өмір сүруіне хақысы жоқ осыған бәріміз ат салысайық мына э, менің осы постымның артына қол қоюларыңды сұраймын өздеріңіздің толық аты жөндеріңізді қай қаладан екендеріңізді жазып Э, қол қойсаңыздар сол президентпен бүкіл депутаттарға парламентке жетсе екен осы талаптарды жабылып талап етейік осы менің негізгі себебім әйтпесе әрбір мысалға қазіргі түрмеде отырған ә, асхат ноян абай қайрат ербол асқар ұласбек бағдат осы азаматтарымызды бостан босқа түрмеде отырғызуға не жол бермелік осыларды тез арада түрмеден суырып алудың бірден бір жолы осы енді осыны қолдаңыздар қолдаймын деп аты жөндеріңізді фамилияларыңызды толық аты жөндеріңіз жазып қол қойсаңыздар осыны таратыңыздар комментарий жазыңдар құры э, құрғақ қасық ауыз жыртады дейді ә, құры саяси тұтқындарға бостандық деген ол жай сөз болып қалады ал ол э, іс жүзінде жүзеге асу үшін осы парламентпен президенттен осы талаптарды орындатуға күш салайық қош сау болыңыздар